Thank you. Uau, parece que eu estou em uma realidade alternativa. Atenção todos no estúdio, faltam 5 minutos para o jornal começar. A produção está apurando o que foi publicado hoje. Como a notícia mais votada foi sobre um cavalo invadindo a lista bancária, o jornal vai começar com ela. E você vai noticiar isso. Mas como é que eu vou noticiar isso? Começa o primeiro dia, vai ter uma pessoa no estúdio para indicar a forma como você deve falar e agir. Quase esquecendo, você tem que trocar sua roupa pois o público escolheu outro para você usar. Essa é a roupa que o público escolheu para você usar, e esse é o outro objeto. Rápido, seu tempo está acabando. Exatamente. artigos por dia. Eu não acredito. Anos na faculdade e quando chega a hora de trabalhar, eu fico tendo alucinações com as teorias do jornalismo. Oi, é, com licença, é que eu sou nova aqui e estou com dificuldade de entender por onde eu começo. Você poderia me ajudar? Tá, eu vou te ajudar. Primeiro, você precisa entender que as notícias são resultado de uma rotina produtiva. Então entenda as práticas de produção da notícia. Você precisa selecionar os fatos que serão noticiados pensar na forma que irá relatar esses fatos e organizar o seu trabalho para que os acontecimentos noticiáveis possam ser trabalhados de maneira organizada. Entendeu? Entendi. Então agora volte a trabalhar. É